Halo guys Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan kirim ini Ke Micin Semarang Ini cover karisma ya Ini saya akan Ini saya akan kirim ke Semarang ya Oke sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Atau bisa beli-beli ini barang dari saya Ini kita akan packing kardusnya ini apa adanya. 一个月。 Wah, aman